Wow, uthando lwabo luhle luyancomeka aludingi koniwa luyinto enhle and bafanelene. Ungafunga ukuthi babezaliwe kwathiwa wena nawe niyophelelana ndawonye futhi bahamba batholana kanjalo-ke. Thina-ke singazi ukuthi abethu bashonaphi sobatholaphi thina-ke kuthiwa yini ubambo noma ubambo lwakho. ubhambo lwakho ukuthi wena uyolutholaphi. Hhayi ngibabonile impela ume uJ Something ukuthi bahle bafanelene sengisho-ke uMikasa noKhokho they look so beautiful both of them they are a good couple so awumeke-ke ngize ney'ndaba zabo ngoba ngiyabona impela sebeqhubile isikhathi eside impela and kanti thina sazi ukuthi ama-celebrity they don't last long but sibongeke ukuthi beqhubile isikhathi eside kanti phela bama-celebrate sibongeke-ke make ngize ney'ndaba mhlali ungakhohlwa phela ukusubscribe ulike ufollow wenze nje konke okuhle mhlali ngiyakuthanda uleya yes uqinisile uMikasa when they first started vele i-relationship yabo it was like something nje eh eh uyawazi umlilo wamanzi it was like umlilo wamanzi nje into edli umlilo umlilo wamaphepha i mean into edlulayo kwangathi nje into edlulayo kwangathembisi ukuthi eh kuyinto ezoqhubeka isikhathi esingaka but sibabongele ukuthi manje sebeqhubile sebeqhubile iminyaka elishumi nanye that is 11 years bekwi-relationship yabo and uyawazi phela ukuthi ama-celebrity ayajola left and right awahlaliseki so nje at least Eh, uMikhasa ukhonile ukuba nesimilo, wakhona ukuhlala lapho abekwe khona, wazwana nomuntu wakhe akalokhanga eshona ngapha nangapha ngoba nakhu phela ephusha i-phase yokuthi ngoba nakhu phela uyi-celebrity, koda ukhona ukuthi ahlale endaweni eyodwa. Muhle-ke nawo umakoti wakhe shame muhle, ngibabonile lapho bezi-enjoy-a khona ubone ukuthi ba-enjoy-a la bantu, abana-stress ukuthi hlampe sebezofuna ukuthi bashintshe manje bashaye ngolunye unyawo. No, bamile nje bahleli nje ezinyaweni zakhe ukuthi bayathandana abana-stress and sibonge nanokuthi Ngithe uma ngibuka amakhomenti shame, hhayi ayikho into engithe ngayibona iyimbi ngoba. abantu kushuthi leya ngqondo yokuthi muwumuntu omhlophe ozwana nomuntu omnyama kuba nani nani, chana kushuthi lonto ayisekho. Sekuyi-mixed masala nje akusanankinga kuyaqhutshekwa nabanye bayababongela vele ukuthi wawu yayinhle into yabo, abaqhubeke njalo nje balibambe njalo nje uthando lwabo. Siyathemba ukuthi vele. Injalo lento akekho omunye futhi ozophinde alahle isayidi azibone evuka kwenye indawo ngoba vele nje impilo. Koda-ke bona shame sebeqhubile isikhathi eside, ngeke nje ungijethi emva kweminyaka elishumi nanye usungaphinda manje ushintshe umqondo ngabe sekuya yibulawo. Ngabe impela kufunakala kubhekisiswe ukuthi kahle kahle kungeneni khona lo muntu othe wafika wavuvuzela ngo-something. Kodwa-ke bahlala hhayi bengithi angiseloko-ke nje ukuthi bengibona u-Jay something uMikhasa-ke loko uyi-rapper ukuthi impela bebe-celebrate-a nomama wakakhe eleven years bahlali eleven years. Uyacabanga ukuthi isikhathi eside kangakanani lapho i-relationship yabo ilekime njalo okunalowo noba iyehlika futhi bayathandana more and more. Hhayi-ke bahlali-ke ngicela ukunishiya-ke lana-ke manje ningakhohlwa-ke nileke nenze iy'nto zakhona nje vele uku-subscribe-a, ni-like-e, ni-follow-e bahlali ngiyanithanda uLeya.